أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب السجن أحب إلي مما إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أنبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي علمنا يا الله يا رب يا رب علمنا وعلم علينا إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Alhamdulillah Beberapa keratan ayat Allah Daripada surah Yusuf Mulai daripada ayat 33 Hingga kepada ayat 38 Dapat kita membaca dan mendengarnya Dengan tadabur Yang disertai oleh Allah As-Sami'ul Basir basir Al-Ghaliyul-Hakim, al الرؤوف rahim al القيوم الذي لا إله إلا illahu, إليه النشور dialah Allah tua kepada hidup kita senantiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal salih darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita amin ya rabbal alamin Allah Ta'ala cerita tentang seorang hamba dia yang dia pilih di celah-celah beberapa hamba dia yang da'ih dan kufur celah-celah hamba yang kufur banyak lepas tu hak tu Allah pun ta'if ta'if banyak Allah Ta'ala pun bagi syarat Allah secara cukup dapat kita rasa insaf tentang liku-liku hidup dia yang cukup merana sekali sebagai seorang rasul ni orang yang termulia zaman tu tak ada dah nak lebih mulia pada Rasulullah Yusuf alaihi salam lepas pada Rasulullah Yaqub alaihi salam Allahu akbar tetapi ujian-ujian satu lingkaran ujian kepada satu lingkaran sangat siapa kepada dia tu menjadi seorang yang mulia tapi nak boleh sampai di mulia กว่าจะถึงจุดที่ท่านได้ถูกแต่งตั้งมาเป็นรัฐมนตรีคลังโอ้ seolah-olah bukan manusia dia Allah lalu itulah dua pilihan yang ahlahuma murrun ya panggil kalau bahasa Arab ya panggil salah satu dua pilihan ni hak manis sekali adalah pahit dulu dua pilihan sama ada nak kena jual atau nak minta klik dari bapak baik kena jual kerana klik dari bapak tu lebih mur asyaddu murran daripada kena jual boleh jadi celah-celah ni ada kesia lain pada gapa dia adik-beradik dia nampak tak sia dah habis dah rahmat yang diharap daripada adik-beradik dia lalu tu dia jauh diri dia dijual seorang bakar rasul dijual sebagai seorang hamba la ilaha illallah dan satu pilihan dua pula daripada duk kalut dengan orang tina yang duk gila ke dia dengan masuk gup ahlahuma murrun orang harap kecap hak manis sekali dia daripada dua-dua tu adalah pahit pahit masuk ke pahit tapi lebih dia nak pahit masuk ke daripada pahitnya dok dengan fitnah an-nisa fitnah tun-nisa azim inna kaidahunna azim besar Yusuf tak nak pikul lalu kita, kita dengar Nabi Yusuf kata kanak dia berdoa pada Allah Ta'ala waktu mana dia terpaksa tak ada yang pilih nak klik dokmah Zulaikha semula nampak Zulaikha dia tu sangat-sangat penuh hati dah dengan dia malu dah nak duduk nah ah, masyarakat tahu berlaku dah dalam Mesir katanya dia ni dok gila kepada Yusuf Alaihissalam lalu itulah seolah tak ada jalan jalan disuruh Lalu tu ya minta pada Allah Taala, qala hi tuhaku. Dia berdoa, "Rabbi hi tuhaku. Asijnu sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh." Zulaikha kata kalau tak saya memenuhi hatiku, nafsuku, sego. Jadi subhanallah, lubah hak, luh mahfuz tulis tu, masya-Allah. penjara lebih aku kasih atau lebih dikasihi kepada aku daripada apa yang mereka itu dok seru ataupun dok pisah we aku nak jatuh lalu batu jadi zina dan sebagainya baik dok lego pada kena dok zina ataupun bermaksiat Ya Allah Ni lah Banyak jamilah ni Orang masuk ke Daripada puak-puak saudara-saudara Umat Islam di Mesir di mana Di di Syria Di Iraq Masuk ke dengan sahabat apa Sahabat kena duk buat maksiat Kena duk tunduk pada tauruk jamil tu kan Lalu tu lah Ya kata as-sijnu ahabbu ilayya lah Supaya Yusuf dah Buat yang orang segak lah ni duk. Allah, orang duduklah penjara dengan sahabat. Supa-supa dengan doa ni ingat mana. Doa ni ni, doa Yusuf ni sebagai contoh kepada semua manusia yang menerima ujian daripada ahli dunia. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Allah. Baik baik-baik kenal tak kenyataan umat manusia di setiap zaman orang Islam lah tu lah duk luar gok paksa kena buat benda maksiat baik duk legok lah tapi go Yusuf tidak ada ujian banyak supaya go learning Yusuf tidak di, di, disiksakan bahkan dimuliakan diberi peluang untuk berdakwah Yusuf boleh berdakwah lagi dan penjara nah aa, ha, penjara hari ni tak boleh nak berdakwah tak boleh berdakwah tapi Alhamdulillah masa Allah yarham babah dulu dia kira ngajar orang lagi. nah seminggu sekali dia kira ngajar orang lagi. ini di antara kegiatan orang jenis itu orang yang tinggi cara dia rasa tanggungjawab Allah yarham babo kita. Anak main gua dengan jalan gua. Sebab dia yakin kata orang masuk gua ni orang tak ada bodoh ya. Dia kena pergi ngajar orang tak ada bodoh. Belalah. Dia ni rugi masa sikit hidup lagu. Maka dia dapat tiap orang tu baik gok dengan sahabat hidup ngajar di ngaji dia tu. Jadi orang bercuruh banyak. Sebab orang, orang tak juruh ni orang bukan bodoh. Dia balik orang cilik pergi setek guna dia sampai dia <coughs> salah guna guna cerdik dia maka na'udzubillah minasyaitanir rajim penjara ni banyak-banyak tempat orang kena zalim Yusuf di antara mazlum nah orang yang masuk penjara kena mazlum mula-mula sekali Yusuf salam, hak orang Islam maksud sayanya boleh ada orang kena zalim bukan Islam tu belum dah tu tu banyak dah nah zaman belum dah tu tu banyak dah nah tapi Yusuf ni jelas malah seorang nabi dipenjarakan nah ah tu wa illa tasrif anni kaidahun asbu wa illa tasrif anni kerana jika tidak kamu tu menjauhkan daripada aku tipu daya mereka kaidahunna tu asbu ilaihinna boleh jadi aku ni akan cenderung untuk memenuhi keinginan hawa nafsu mereka kalau dulu zaman Yusuf hawa nafsu retina zaman lah ni hawa nafsu pemerintah zoleng kena duduk tunduk gitu tunduk gani Nah, uh, kena duk iktiraf benda kufurnya begitu begini. Maka wa akum minal jahilin. Dengan sebab aku duk iktiraf, duk kena buat barang hak buat dia tekan untuk dia suruh aku buat daripada benda-benda maksiat tu, maka aku dengan sebab tu jadi orang jahil. Orang bukan Islam ni semua yang panggil jahil belaka. Yang ni ghairu muslimin lah, bukan Islam lah. Qul afaghaira Allahi ta'muruni a'budu ayuhal jahilun Jahilun ni iaitu orang bukan Islam Orang tak kena tuan Tak kena Allah Allah sebagai tuan pada manusia Allah sebagai pencipta, penjadi, pemberi rezeki Penghidup dan pemati manusia Tapi dia tak kena itulah orang paling jahil sekali Nah, agak paling jahil sekali agak tak kenal Allah, ya. Ya Allah. Inilah doa Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita tengok setiap kam doa Nabi ni ada berlaku kepada orang umat Islam duduk di Mesir, duduk di uh, Iraq, duduk di mana-mana kawasan yang kena masuk gok dengan sahabat kena zalim dia masuk gok tu dengan lebih molek daripada yang duduk luar Kena duduk luar dia paksa kena duduk buat maksiat. Maksiat dari segi bak pemerintahan, bak kehakiman. Lebih teruk daripada maksiat bak sosial, bak kemasyarakatan lagi. Ya, ha, sebab itu maka kita tengok saudara-saudara kita tu dipenjarakan oleh beberapa tekanan-tekanan maksiat. Maka ayat yang ketiga-tiga adalah ayat yang tiap-tiap orang yang nak kerja Islam kena ambil kira semua ayat ni la ilaha illallah sabah salah lahnya kata seperti mana kata Ibn Taymiyah as-sijnu tu merupakan rahati tempat aku berehat Ibn Taymiyah dok legok Siapa mati Allah yarham sampai mati dok legok sebab apa Duduk luar kena kata bagai barang yang ditekan oleh pihak pemerintah yang turut ulama-ulama yang zaman tu tak betul bagi dia tu. Maka dia tak saya turut. Masa saya turut, no, saya Berapa banyak ulama masuk gok? Berapa banyak ulama-ulama di penjara? Beberapa banyak as-salafus salih di penjara? Dan bagi hari ini al-khalafus salih di penjara? Sampai <coughs> hari ini banyak lagi orang duduk sumak dalam penjara hari siapa pada saat lala ni doa ni sangat-sangat saya ingat kepada kenyataan umat manusia zaman lalu fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun maka Allah taala memperkenalkan doanya alhamdulillah doa dia mustajab istajabah ni makna doa mustajab lah fasarafa anhu lalu dijauhkan daripadanya kaidahunna eh, akan tipu daya mereka itu fatina ni hunna fatina lo ni oh pok jatah nah pok jatah pemerintah pemerintah zalim Allah sama ada di mana-mana negeri serupa tu lah mana-mana nah pok-pok yang besing dan menegakkan agama Allah ni banyak nah disumat masuk legok dan penjara dengan sahabat nah bak ia ya panggil hakimiyah la ilaha illallah innahu huwas samiul alim sungguhnya Allah tu sangat-sangat mendengar lagi pula sangat mengetahui ya Allah dengan sahabat tu hati terima tu lah balik manusia ni ya kena turut tu lah ni ayat 35 awak ni syi awak lah summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat layasjununnahu hatta hin kemudian timbullah fikiran bagi suami perempuan itu dan puak-puak pemerintah-pemerintah hendak mem, mem, mempenjarakan Yusuf apa tak ada ada yang lain, lain tak ada dah jalannya kena ambil isa Nah, sesudah mereka nampak tanda-tanda kebesaran kebenaran Yusuf ba'da ma raul ayat la Nahu. mereka mesti kena buh akan Yusuf dalam penjara hatta hin hingga ke suatu masa bukan nak buh sama-sama tak nah tapi buh star supaya selamat daripada penyakit zelekha dok gila ke dia dan tuduhan masyarakat yang bertalu-talu kepada rumah menteri nah qaftir atau qatfir nah la ilaha illallah kesia kepada keluarganya sama ada suaminya maupun nah isterinya kerana apa dia terpengaruh dengan Eh, kecantikan nah keelokan Yusuf alaihi salam la ilaha illallah ya Allah ya Allah ada satu hadis daripada Imam Ahmad yang kata maksudnya diberikan Yusuf dan ibunya separuh kecantikan dari semua kecantikan ahli dunia ahli dunia ni catat dah semua capa-capa tu setengah dok Yusuf masya-Allah la ilaha illallah Imam Ahmad ada Imam Ahmad ada Ibnu Jarir Al-Hakim nota kaki 30 tu kan muka 37 itu saya bos itu tu kerana itu merupakan syarah ayat dengan hadis dengan nah dengan hadis lalu tu masuklah dalam penjara Yusuf pun dia dena tu dah selamat bagi dia rehat bagi Yusuf alaihissalam apabila duduk dalam penjara tak ada siapa mai nak ganggu dah duduk rumah ha, duduk dalam kotak tak selamat duduk dalam penjara lebih selamat daripada duduk dalam kota kota menteri menteri ini bukan rumah tamada kerahat kerahat umur tinggi-tinggi tewak nah uh, gapa rencam ha Samrat Yusuf di kuah kerahat ของรัฐมนตรีที่เขาเป็นลูกบุญธรรมของท่านคนนี้นะว่าdah khala ma'hu sijnu fatayan dua orang perempuan lelaki masuk hidup pemuda dua orang pemuda masuk sekali Yusuf nah qala ahaduhuma inni asiru uh, inni arani asiru khamra berkatalah oleh salah seorang khadir raja tu sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur anggur ni makna kata eh, buah unak lah dah perah buah unak makan raja lah wa qala al-akhir dah kata seorang pemuda lagi kata inni arani sesungguhnya aku mimpi aku ni duk junjung roti atas palaku ala ras fawqa ra'si khubza ta'kulu tayr minhu tapi nah uh, sebahagiannya dimakai oleh burung la ilaha illallah mimpi nah uh, diriku keluar dari bilik masuk diraja yang keadaan menjunjung berapa orang roti maka sebahagiannya atau sebagai atas yang disanjung dan dimakai oleh burung tu makna katanya mimpi adapun hak tadi mimpi duk perah hak ngorak boleh uh, gelah untuk nak wi ke raja minum air anggo atau air nah uh, nam angun nam angun nah anggo ni daripada bahasa Melayu angun tu bahasa Sia ya semua mai bahasa Sanskrit belaka Siyah dengan Melayu ni mai daripada ibu bahasa luar ni daripada Sanskrit ya. Sebab dekat-dekat Angun, Anggor. Akhirnya dia minta Yusuf tu dia kata Nabi bi ta'wil. Nah. Terangkanlah kepada kami akan takbirnya, takbir mimpi kami sesungguhnya kami memandangmu ni dari orang-orang suka berbuat baik untuk umum. Inna naraka minal muhsinin ya lalu itulah nah oleh kerana masa sudah sampai setengah kita tengok Yusuf dia nak takbir mimpi dan menilah anak lepas tu tubik belah mana cerita dia hasilnya insyaAllah besok pagi zalikuma mimma allamani apa dia eh, qala la ya'tikuma Yusuf nak jawab mai insyaAllah esok mudah-mudahan kita bersama dengan Yusuf dalam takbir mimpi dua orang pemuda pada besok pagi Insya Allah taala yang bersamanya dalam dalam gawa dalam penjara sebagai mad'uin Yusuf Insya Allah taala Allah muwaffiq al hadi ila sawi sabil aqulu qawli hadha واستغفر لي ولكم والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته